ibhokhwe kawuphinde ulikhombe igama lithi ibhokhwe lilibona ibhokhwe utsho ukuyanda ibhokhwe bezingaphi ibhokhwe bezebalinganene bezingaphi bezintathu good boy um emihle